Bueno, mis, mis jugadores psicológicamente no necesitan nada, especialmente cuando jugamos fuera de casa. Bon, mais, mes joueurs n'ont pas vraiment besoin de, de, ressorts psychologiques, euh, comme vous l'avez nommé, pour euh, pouvoir jouer. Surtout quand on fait des matchs à l'extérieur. Quand on regarde euh, les résultats, nous avons eu six victoires et un match nul. il s'agit d'une compétition qui nous intéresse, ainsi que la, la, Coupe de la Ligue aussi. et surtout, quand on va jouer contre un adversaire telle que Caen, qui est une équipe euh, très forte, et cela nous suffit comme, euh, comme motivation. Has visto bien y normal quand uno para siempre tiene ganas. Bon, ils vont bien. Euh, bon, c'est normal quand on quand on s'arrête, euh, on veut toujours après revenir. Euh, c'est un c'est un métier quand, on était jeune, il s'agissait d'un jeu, donc dès qu'on s'arrêtait, on voulait tout de suite euh, revenir. Donc euh, oui, euh, mon équipe va bien et ils, sont, ils, ont, ils ont hâte de revenir. Claro, é, eh, temos também o objetivo eh, de conquistar a Copa e oui, bien sûr, c'est un objectif pour nous de, gagner cette Coupe de France. Nous sommes bien préparés. Euh, nous avons eu une semaine de préparation euh, lors des fêtes qui a été très bonne. Euh, il est vrai que nous avons quelques joueurs blessés, mais ceux qui vont les remplacer sont en forme. Donc nous sommes vraiment nous sommes très, très concentrés là-dessus pour gagner et donner le maximum pour cette coupe. Et c'est vraiment un objectif pour nous.